せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょで少量です。はい、今日は、はーい。よいしょ。じゃーん。お肉。あとね、このホルモンとかね、レバーとかね。なんと、1万円分、用意しましたー <laughs> いや、すごくない、うん、というのはですね、うん、僕ら見てくれてる方も、まあ、美しく感じてはいると思うんですけど、めちゃくちゃ大食いじゃないですか。 <laughs> だから、多分、まあ、やったことなないけど、うん、1万円ぐらいだったら、本当はいけるんじゃないかなと思って。うんうんうん。二、人でね。二人で。そう。なので、やってみようと思います。イェイいけるどういけると最初さ買ってる時はさ、うん、やばい量じゃないって思ってたけどそういざ並べてみたらあこんなもんか、うん、みたいな 美味しそうだしね、すごく。そうなんだ。うん。全然余裕よ。ね。余裕だ。余 <laughs> 裕あと、翔ちゃんがね、食べたいって言ってたこういう練り物、うん、っていうのかな。焼いて食べてみたいなって思って。うん、とりあえず、うん、ちょっと YouTuber っぽいことなんだけど。確かに。 <laughs> 今までしたことないね、そういうの。YouTuber 企画や。やってみましょう。終了。 さあ、というわけで今日のラインナップ。いや、本当に美味しそうなんだけど。じゃーん、お肉。やばい。やばいよね、これは。やばい。いつも買わない値段のものを。もう買ってみたよね。はい、うん。と、僕が好きなレバー。はい、僕の大嫌いなレバー。ホルモン。あ、ホルモンでした。えうん。ナムルでしょうん。ポテトサラダ、ネギ塩。うん。で、練り物。じゃあ、ホットプレートの準備しますか。よし。よし、というわけで、 イエーイすごいよ、このお肉たち。うまそうね食べよういやもうね、これで俺食べきったらもう、その道頑張るわ。 <laughs> でもこれ一人でだったらいさ、ね。結構しんどいかもだけど、ねあの、まあ、人だから、ね。一応二人だからね。うん 朗報、俺絶賛夏バテ中なのよ。あ、そうだったそうそう。うん。だからね、ちょっと食欲がちょっと少なめだけども。あ、翔ちゃんさ、これもなんか良さげな <laughs> あのー、有名なところ多分ね、ねそうだよね。うん。これ一周食べよう。あ、食べたい。え、そしたらさ、まず何からいくやっぱ焼肉といえばさ、タンからでしょ。うん。いいよ。焼いていいどうぞ。この。うわいい音。さあ、 お腹減ったもうねずっとお腹空いてたのね、うん、言ってたよね言ってた言ってたあとごめんごめんごめん <laughs> 俺さんこれをあどうぞどうぞ <laughs> 勝手にやって俺も勝手にするわもう超テンション上がってるからうん乾杯いいや、うん、あもう美味しいいいやいいやうんほら 見て見てこのこれは多分ねあれよこのネギ塩で食べるのがいいねうん <laughs> やっぱ飲もうかな <laughs> <laughs> そうよせっかくだからさ飲もうよ飲もうよじゃあ俺もいただきますうんあ多分ねもういいと思うよじゃあいただこううんうわーいいね見て見てこれ美味しそうねうまそうやんねのっけるあいいね はいはいはいいや食べよう食べよう食べよう食べて食べて先にじゃあいただきますわっ美味しそう美味しそううんうんどう、うん、美味しいうん美味しいやばうんめっちゃ美味しいんだけどちょっと焼こうかそうだねうん いやーもうなんかいいねなんかそのさ、うん、お店で食べると結構1万円ってあ楽かなとは思うけどさスーパーだとさ、うん、割安じゃんそうそうそうそうお店よりねそうそうそうそうそうなんだから結構量ねあるよねある多分ねこっちのお肉もそれほんとちょっとでいいと思う焼くのほんとあとねサンチュと、うん、サンチュじゃないよサニーレタスとエゴマの葉っぱもね、うん、準備してるから 巻いて食べたりしてみこれも良さそうなのいいと思うそれも見せてみても本当にわあいいね美味しそう食べよううんうん普段食べないお肉だねこれ えだからこれ高い方そう高いやつ高い肉ってこんなに美味しいの <laughs> 普段ささ普通のね、値段のやつしか食わないからさそうねなんかこんな美味しいんだって思ってパンももういいと思う、ね、じゃあわあありがとうございます、うんうんうまっ、う やもうこれもうこっちはもういいと思う本当に炙っただけうんおいしい、うん、まおいしいうん、すみません今日は、うん、もう飯テロ動画でございます本当においしい本当においしい いやすごいね、いやその高いお肉はそれなりの価値あるんだなって思う、いや全然違うよねうんちょっと今度食べ比べしてみようぜおこっちのいいやつが今回ね多分1パック20切れくらい入って3000円くらい、ああそうなんだうんでもそれでもまあ安いよねうん うちらさ結構さ動画でさ、うん、大食いとかやるじゃん、うん、何だったら一番食べれる翔ちゃんめちゃ考えるんだよねそれなんかどうだろうなありがとう、うん、でも肉はいけるんじゃない、それこそおお肉いけるうんお肉の大食いなんかそれこそパスタとか、うん、そういう麺とかは結構きついかもしれない、うん、肉とかの方がいけるかも うん、よくあるのがさご飯もの、うん、麺類あそうだねはいはいはいあとお肉、だよねそうだね量は俺お寿司とか結構いけそうな気がするだからさ寿司きついんじゃないきついか100貫チャレンジとかはやってみたいんだよね、うん、2人でお寿司100貫食べれるかみたいな2人か、いけんじゃない1人50貫で回転寿司で大体1皿2皿 2巻か、うん、乗ってたとしたら、うん、25皿うんうんうんうん25皿いけるかなギリいけそうな気がするいける気がするけどね、うん、1人100巻だとさすがに無理かなそうだねうん 翔ちゃんだったらいけそうな気がするけどうんなんかできなくはなさそうな気がする <laughs> なんか翔ちゃんってさ結構さ自信あるよねそういうのあるあるあるある激辛とかさ大食いとかさ激辛も大食いと激辛だったら、うん、激辛の方いける激辛ねうんの方が多分完食できる自信があるでもこの間さ北極をウーバーで頼んで食べたじゃん、ん、食べた 俺一口もらって本当無理だと思ったなんかもうね慣れるけどね美味しいおいなんだろうなもう挑戦自分がどれだけ辛いのと勝負できるかみたいな本当にそんな感覚翔ちゃん何してんの <laughs> 中本の北極チャレンジ中 おいしい。 <laughs> 無理しないでよ。やば。大丈夫だよ。美味しい。 <laughs> 頑張れひょにょ。たくさん食べよう。今回の企画はもうあれだからね。美味しいっていう企画じゃなくて、これを完食するっていう。できるできるできるできるいや、できるよ。 あ、ほんとない、うんうん。なかなか焼肉でかまぼこ焼く人いないと思うはい。結構食べたつもりなんだけど、うん、まだこれだけ残っております。どうよ、お腹の具合は。うん。 まだいける。うん、そうだね。うん。はい、もういいよ。よっしゃ。いい感じ食べまーす。いただきます。いい感じよ、ほんとに。ほうほう。もう。ねうん。ほら、うん。食べなさい。肉が柔らかい。ほら、しょうちゃん。ほら、しょうちゃん。いいね。はい、はい、ほら、しょうちゃん。 <laughs> どんどん食べよう。 食べる食べる食べるいやすごいわもう焼いていこうお腹いっぱいえ全然お腹いっぱいなんでしょえ <laughs> なんか 明らかになんかじゃ俺さいつもさ、うん、激辛食べる時もそうなんだけど、うんうんうん、辛いもん食べてる辛さっていうよりか、うん、その後の胃に来てるものとか、うん、そっちの方が心配になるの。うん、うん、なんかわかる今辛いのこれ食えるけど明日の次の日が心配とか、うんうんうん、大食いでもなんかそのお腹痛くなったらどうしようとかさ、はいはい、そっちの方を考えちゃってさああその心配をしてたの今 そうもったいないかなとか思っちゃっていや大丈夫よ大丈夫大丈夫よまだ大丈夫よ翔ちゃんまだいけるまあまあそうねうんどうしようかなもうちょっと焼こうかなうんこれ牛タンもこれ最後の牛タンうんこれ翔ちゃんもう食べてよ最後の牛タン もうここの上のさお肉たちいっちゃうそうですねそれともなんか他のやつからもう攻めちゃういやここの上のやつを一旦もう終わらせる終わらせようよしじゃあもう最後じゃあいきます もうお肉取ってよはいはいいやー美味しいね美味しいこれこれ <laughs> 丈夫いや最初さ、うん、見た感じだとさ全然余裕でいけるんじゃねって思ってたんだけど思われたじゃんいや結構ね、うん、あるねあるある終了 おいい動きしてんねなんかこうやってさ動かすとさ、うん、なんかみんなしてんじゃんうんやってるいいねいいいい動きしてるよ今お腹見ますか僕のお腹の具合をああ見せて見せてはいまあこれ引っ込めてる状態ですうんわかる見ててみんなわかるんじゃないもうこの中に肉いっぱい入ってるよ俺熱い熱いねまだあるからね まあ、残りの確認しとこうか。そしたら。はい。あと残りが、はい。ホルモン。あと、これくらい。はい。と、あと、翔ちゃんが買った、この練り物。はいはいはい。うん。そして、もう忘れてたんだよ、それ。レバー。です。さあ、翔ちゃんの本気をね、ここからが本番ですよ。そうですね。うん。なんか、 アイスとか買っとけばよかったかも。うんアイスハサミ必要なんだよ、俺。確かにね、うん。翔ちゃんといえばとこっていうところあるよね。そうそうそうそう。いろいろ食べた上で、うん。その間一旦アイスとか甘いものを挟んでリフレッシュさせるところがある。ああ、こんにゃくゼリーあるよ。いやいやいやいやいやいや <laughs> それじゃない。うん。でも言うてだいぶ食べたよね。うん。おー、すごい !3 枚食い。 殿下の宝刀出したね。何それ。ひぎ、三枚食い。ああ。お腹いっぱい。終了。さあ、残りも食っていくか。あー、待って。何うん待って待って待って今日食べなくても大丈夫 ああ、大丈夫っちゃ大丈夫。え、どういうこと <laughs> あの、ネタとしては、はい、アウトよ。 <laughs> 企画失敗になるからね。美味しい時に食べたいな、俺は。ああ、出ました知ってるわ、それ。 <laughs> 翔ちゃんのそれ知ってるわ前もさ大食い企画やったじゃんはい何だったっけなピザピザかなそうだよ美味しい時に食べたい <laughs> あー忘れてたわ久しぶりすぎてこの大食い企画が久しぶりすぎてそれを忘れていましたよそれ言ったらもう正論ですようん でも企画としてはもう失敗ですってなるからね、それは。それは嫌だ。うん。じゃあちょっともう、そしたらさ、頑張ろうよ。焼いていくか。あ、あ待って待って待って待って待って待って待って待って。あ、それ、それ、いいです。うん、うん、うん。い一旦見よう。一旦レバー好き <laughs> いや、レバーは嫌いです。 この間の動画でもね、言った通り、レバーが嫌いなのはご存知でしょう。うん。なんでね、これは、翔ちゃん一人で食べてもらいます。俺レバー、これ一人で食べるから、つって、買い物カゴに入れてましたからね。 <laughs> ほらほら、美味しそう。 <laughs> 心にもないこと言ったけど。うん <laughs> えー、はいこれタレつけて食べたら美味しいんじゃないほら本当にもういけると思うじゃあ一回食べてみようこれうまいけるみたいな感じになるこれうん 薄っうんこれもうん食べていくさあお味の方はうんおいしいいや待てよ待てよレバーとホルモンでホルモンでああとあとこれがねああそれも残ってるけどね じゃあ俺レバー食べない分、頑張ってそれとか食べるよいやいいよいいよえどういうことりょうちゃんはあのナムルとかも残ってくからさそこら辺俺が片付けるよそしたらねいやりょうちゃんはいいよん優しいいやりょうちゃんは次の日が心配だからいえ大丈夫よいいやいやいやじゃあ俺ちょっとこれ1本今いくわ 食べ応えあるなお一口たの、すごい食べようかなゃこれがありますから頑張ってこれ食べます <laughs> 一気に食べないの うんうんでも美味しいねやっぱうんナムルもねおいしいうんあもういいんじゃないうんうん僕が食べきったら、うん、皆さんうん何していただけますか <laughs> もうそれはあれよよかったねとか言 高評価あこう <laughs> なるほどね高評価お願いします高評価だうんこれを食べきったら、うん、見た後みんなが、うん、高評価ボタンポチ押してくれるようん食べきったら、食べきったらでいいよ食べきんなかったら低評価でもいいよもうそんぐらいの気持ちうんよかっこいいちょうちゃん、うん、なんかつけてるちょうちゃんつけないの うんレバー癖ある <laughs> おおもう高評価押してみんなすごい一気にいったねもう最後いくかいきましょう焼いていこう、うんもうこれで終わりようんそれで終わりか これで終わりやばいや終わりが見えてきたねあと最後あのそのナムルを完食すればいやこれな一口でいきますよ本当はいはいもういけますようんやっぱ一緒に乾燥するのがさそうだね夫婦ってもんじゃん うん、おい <laughs> あの大きいやつを翔ちゃんに入れたけどちゃんと入れましたよ翔ちゃん大きいやつああうんうんああホルモンね、うん、お重いな食べようか食べるよかっこいい <laughs> いやほら最後の一口は一緒にやらやりたいから 煙すごいけどね <laughs> 煙がすごいことになってるけどじゃあ行こうぜいけるこれ食べたら1万円は突破できて完食よ新たなうん少量のうん大食い企画が達成しますそうよ応援よろしくお願いしますお願いしますじゃあ <laughs> じゃあ行こうせーの最後の一口 ひょにょええー、食べた食べた食べきりましたよいや本当に煙すごいことになってるけどね、うん、感動です、うん、いやよかったうんうんあでもうんなんかまだいけるかも本気目指すもうほん <laughs> 本当にその道目指すいや目指さなくていい <laughs> いやでもいけるんだったらちょっとやってみてほしいよ